tak lapar. Tak payah. Mana boleh tak makan? Kena makan lah sikit. Oh, ada masalah <sighs> Sip mengandung je kau ni ha? Sebelum <laughs> ni mengandung <laughs> Sekarang mengandung Mengandung ha, ni ke suami Kesian lah lah, lah sama mengandung tu Tinggal-tinggal suami Ah, reality mesti dia sayang punya Amin Kak Mal jawab-jawab Amal <laughs> Eh Aduh